Felly uh, Dr Eleri Davies ydw i ac ar hyn o bryd rwy'n isgyfarwyddwr meddygol uh, i Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ewn ni'n ôl i'r dechrau fi'n credu, achos mae'n ddiddorol, chi wedi cyrraedd ble chi nawr, ond mae eisiau ni wybod a deall felly chydig am eich cefndir chi a pam, pam byd meddygaeth? O, wel, mae hwnna yn sbel nôl erbyn hyn, ond um, Um, fi'n credu ar y, ar y, reit ar y dechrau, pan o'n i'n dewis yn gyrsio lefel A ac yn meddwl am beth i wneud nesaf, diddordeb mewn gwyddoniaeth a, a efallai mwy mewn um, ffarmacoleg oedd gen i, um, ond oedd pobl yn uh, capel lle o'n i'n mynd gyda'n rhieni um, yn ymwneud â, â byd patholeg a microbioleg, ac fe ddechreuodd y diddordeb fan hynny a, a'n ddewisiadau lefel A wedyn ni yn mynd â fi mewn i, i feddygaeth uh, yn dilyn hynny. Capel blede, ble geithoch chi'ch magu? O, oh, wel, ges i magu yn Abertawe um, a capel Bethel Sgeti oedd, oedd y capel o'n i'n mynd i. Um, a uh, ges i'n ngeni yng Nghyfyrddin, lle oedd teulu yn, yn fam yn hannu a, a wedyn uh, uh, cael ynghodi nghodi yn Abertawe. Efo gwreth na, siwt mae hwnna'n siapo'ch cymeriad chi a'ch penderfyniadau chi o ran eich gyrfa chi? Um, Wel, oedd yn had yn, um, yn wyddonydd ac yn uh, uwch ddarlusydd mewn cemeg organig yn Prifysgol Abertawe a mam yn um, athrawes uh, Cymraeg a wedi gwneud gradd yn y Gymraeg. Felly oedd y cefndir yn hynod o well, wedi seilio'n bwysig ar draddodiadau Cymreig a mynd i'r capel a, a, a a, a yr uh, pwysigrwydd o'r iaith Gymraeg a wedyn ar ben hynny roedd y gwyddoniaeth yn, yn dod trwyddo gyda'n had a, ac wrth gwrs mi oedd e yn neud llawer o waith i hybu gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd um, ynglyn â trosi uh, lefel A, er enghraifft, uh, mewn i'r Gymraeg a, a ymgyrchu dros gael ysgolion Cymraeg a uh, pethau fel yna. A oedd hwnna i gyd uh, yn y cefndir pan o'n i wedyn ni yn symud ymlaen trwy'n gyrfa i. A, a eisiau sicrhau bod uh, gwyddoniaeth a meddygaeth a, a pethau iechyd gyhoeddus fel dwi wedi uh, neud dros y blynyddau yn cael ei, drosglwyddo yn dda yn y Gymraeg yn y gystal ag yn y Saesneg. Mae'n ddiddorol yn yw eisiau chi wedi cyfuno'r ddoi beth na, achos yn eich swydd chi, mae'n ma, swydd, ie, mae'r gwyddoniaeth, mae'r ochr meddygol, ond e, eto chi'n rhywun adnabyddus, rhywun sy'n a platform cyhoeddus i chi, chi sydd wedi bod yn, ni wedi clywed eich llais chi gymaint yn ystod y ddwy flynedd fethau yma. Bob, beth fod bob bore o'n i'n gwrando yn chi, o'ch chi'n eill Radio Cymru neu o'ch chi ar Esbyd o Rec yn gyson. Siwt chi wedi mwynhau'r elfen yna. Os o'ch chi'n ysteddfota, mae hwnna'n gweithio i bod chi'n eitha cyffyrddus ar lwyfan ac yn siarad cyhoeddus. <laughs> Wel, fi'n credu bod yr eisteddfota a'r perfformio yn helpu yn y cefndir. Um, peth arall felly sydd wedi helpu ynglyn â gwneud pethau ar y radio yn arbennig yw'r ffaith bod fi wedi cyflwyno ar Radio Cymru um, fel um, cyfranwr i, i raglen sosban gyda Richard Rees yn wreiddiol. A wedyn ni o'n i'n gyd gyflwynydd gyda Dewi Williams a'r Cadw Reiat um, reit uh, ar y dechrau uh, cynta. Felly dwi yn gyfarwydd o bod ar y radio uh, self-op, fel o'n i'n galw fe ar y pryd, a, a dod i dysgu ymlaen a phethau fel ni. Felly oedd y profiad hynny yn help. Uh, mae rhai dweud bod trosglwyddo gwybodaeth uh, gwyddonol a iechyd cyhoeddus yn neud yn siŵr bod yr uh, er hyn sy'n cael ei drosglwyddo yn gywir uh, yn bach yn wahanol i gyflwyno recordiau uh, Geraint Jarman a, a, a, a diawled ar Radio Cymru, on, ond mae'r profiad i gyd yn help. Mae'r si, ma CV i chi mor eian, Siwt fyddech chi'n mynd ati i grynhoi eich gyrfa chi? Wi'n gwybod ble mae dechrau ac o ystyried y swydd sydd â chi nawr. <laughs> Um, Wel, mae'n mae dangos yn oedran i falle, achos uh, bod, bod fi wedi cael cyfleuon yn ifanc iawn, um, mi o'n i'n ifanc iawn yn dechrau ar Radio Cymru. Um, a oedd e'n brofiadau da, um, ond wedyn ni, chymod, mae'r ma, gyrfa oedd ei ar hynny wedyn wedi datblygu trwy fyddygaeth a, a dilyn y trywydd o'r diddordeb oedd gen i mewn heintiau um, ac o'r, or, or dechrau mi oedd diddordeb gyda fi mewn, mewn heintiau treulio sy'n flwyddyn, wel, nag yw blwyddyn, ond y cyfnod um, rhwng blwyddyn 4 a 5 yn y coleg yn astudio um, HIV, um, uh, AIDS yn Llundain gyda yr athro Tony Pinching oedd yn datblygu'r uh, clinigau cynta i ddelio gyda HIV. Felly dyna'r cyfnod pan o'ch chi'n cael dewis um, astudiaeth eich hunan, um, mi o'n i o'r dechrau, felly 1989 oedd hynny, pan oedd AIDS yn dechrau chymol bod yn broblem, um, a BSc yn Llundain am wech wythnos yn, yn astudio hwnna oedd yn gyfnod arbennig. A mae'r diddordeb na wedyn ni wedi cadw fynd, a um, arbenigo mewn meddygaeth uh, microbioleg, a wedyn ni mewn rheoli heintiau yn arbennig. Uh, a wedyn trwy weithio gyda Iechyd Coeddus Cymru wedi datblygu wedyn ni ar yr ochr uh, well, fwy uh, managerial yn herme bod yn, yn wedyn ni yn, yn rhan o'r tîm oedd yn rhedeg uh, yr ymateb a, a bod yn uh, gyfarwyddwr meddygol dros dro am gyfnod a, a nawr yn, yn ddirprwy gyfarwyddwr meddygol. um, <laughs> felly mae wedi bod yn datblygiad, ond mae'n dangos yn oedran i hefyd. <laughs> Wel na, ond chymod o ran eich hanes ar arbenigedd chi, a feddyliwch chi fydd y fyddech chi yn, yn, yn, yn eich os chi yn gweld yn gweld pandemig fel ni wedi gweld. Oedd, fi wedi clywed gymaint o wyddonwyr yn gweud, oedd e'n mynd i ddigwydd. O'n i'n gwybod hmm. oedd yn tro ni'n dod, oedd yr hmm. amser, oedd yr hod yn troi. O'ch chi, o chi di darogan, O chi di rhagweld byddai rhywbeth fel un yn digwydd yn eich amser chi, yn eich gyrfa chi? Wel, o'n i yn rhan o, o dîmau oedd yn paratoi am bandemig, um, a, a mi o'n i yn disgwyl pandemig. Uh, pan das um, pan, pandemig yr um, swine flu, um, mi o'n i'n rhan o'r ymateb hynny, a, ac wrth gwrs troiodd hwnnw allan i, i fod yn llai difrifol na'r disgwyl, um, ond yn, ynglyn y baratoeth at hwnnw a wedyn ni y dysgu o'r profiad hwnnw, mi o'n i yn, yn dod i pethau yn ei lle yn barod. Um, a fi'n credu sa'ch chi'n edrych ar rai o'r, neu'n gwrando ar rai o'r cyfweliadau cynta nes i, i Radio Cymru nôl ar ddechrau'r pandemig yma, um, mi o'n i'n gweud, wel, i ni wedi paratoi, i ni'n ni yn dod i pethau yn ei lle. Ac oedd i'n hollol wir, fi'n credu bod um, y ffordd mae'r pandemig hyn wedi datblygu a'r ffaith bod e'n fwy difrifol na'r swain fflyw o'r blaen wedi bod yn sialens fawr. A, a falle pan o'n i'n paratoi, do'n i yn hunan falle ddim yn sylweddoli pa mor hir fydde'r peth. Chymod, um, profiad swain fflyw oedd bod, bod wedi bod yn chwe mis caled um, a bod pethau wedi bod yn drwm yn y gwasanaeth iechyd dros y, yr, um, y geia yna, ond oedd e ddim yn oedd, e ddim yn mynd mlaen a mlaen a mlaen, a fi'n fi, fi siŵr bod ni gyd yn teimlo bod hwn <laughs> just yn mynd mlaen mm. um, yn, yn ddiddiwedd, a mae hwnna wedi bod yn galed iawn, fi'n credu, um, ond ond mi o'n i'n ei ddisgwyl e, a mi o'n i wedi paratoi, ond mae'r profiad wedi bod falle'n bach yn wahanol i'r disgwyl. Pan ych chi'n gweud bod chi wedi paratoi a bod chi yn ei ddisgwyl e, ewch â ni nôl i'r dyddiau cyntaf na, i'r dyddiau cynnar. Ych chi'n cofio pan glwywoch chi am am hyn yn y lle cynta. o'n i'n clywed amdano fe'n y newyddion, oedd e rhywbeth oedd yn digwydd draw yn China, oedd mm. e digon pell wrthon ni ar y pryd. Pryd o'ch chi wedi clywed a oedd chi'n cofio meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn broblem i ni? Wel, o'n i wedi clywed amdano fe um, pan cyn, cyn yn adolyg na yn, yn 2019, felly o'n i yn gwybod bod rhywbeth yn digwydd, ond dwi ddim yn credu bod, bod ni'n tymlo ar y pryd bod e yn gymaint o, o sialens o droiodd e mas i fod. Um, yn sicr dros y Nadolig hynna, bydden ni ddim wedi teimlo yn eistedd gyda teulu bod y Nadolig nesaf yn mynd i fod mor wahanol, ynddo fe? Oedd e'n rhywbeth oedd yn dod, ond fi'n credu o'n i'n teimlo bod e yn ddigon pell a chymod, bydden ni yn, yn gallu delio gyda ge. Um, erbyn wedyn ni uh, y Ionawr uh, Chwefror o, o uh, 2020, um, oedd pethau wedyn ni yn, yn dechrau teimlo, reit, mae ma, ma angen i ni nawr i, i, i newid ein trefn gweithio i ddelio â hyn ac oedd yna lawer fwy o baratoeth unwaith bod ni yn y flwyddyn newydd. Um, a chwmod, mae'n ma, ddyddiadur i yn dangos yn glir bod pethau wedi newid tu a canol mis Ionawr. Oedd yna gyfarfodydd, oedd yna waith yn dechrau datblygu a pan dwi'n edrych ar y, ar y cyfnod, mae hwnna'n hollol glir. Tyna pryd rili really dechreuodd pethau newid. So yn eich dyddiadur chi, os na ddyddiad, os na ddwrnod sy'n gweud panic sessions, neu ni, ni yn ei chanol i nawr de, mae'n mynd i fod, ni'n mynd i wynebu. Chyma, mae lock, o'n i beth, lockdown, oedd yn rhywbeth, wel, lle ni byth yn credu, masks, popeth sydd wedi digwydd, o na ddwrnod, mm. os na ddwrnod yn ychdyddiadu'r chi le, mae yna gilch o'i gwmpas yn gweud, nefodd mae pethau'n mynd i newid. Na. um, <laughs> mm. Beth sy'n yn ddyddiadur i yw'r yw cyfarfodydd cynta, achos dwi wedi bod yn rhan o grŵp um, sydd wedi bod yn, yn gweithio ar uh, gan llawiau atal heintiau, so Infection Prevention and Control atal heintiau, um, a mae hwnna wedi bod yn waith sydd wedi cymryd drosodd y mywyd am y ddwy flynedd diwetha, felly oedd cyfarfod cynta y grŵp yna uh, uh, tua um, degfed, pamthegfed o, o Ionawr, rhywbeth fel yna. Um, a wedyn ni, o'r cyfnod, o'r o'r cyfarfod cynta na wedyn ni, o'n i'n cyfarfod bro, bron yn ddyddiol os nad sawl gwaith y dydd am gyfnodau. Um, ond oedd e ddim yn, chwma, dyw e ddim wedi bod yn panic stations, dyw e ddim wedi bod yn um, sefyllfa lle oedd na ddim trefen, yn tyfe, ond, ond oedd y dyddiadur yn newid chymod, o'n i yn delio gyda rhywbeth o'r cyfnod na. Ac wrth gwrs, pan dath y clo, oedd hwnna yn, yn newid sefyllfa gwaith yn hollol, achos yn yr yn y mis Ionawr Chwefror, o'n i'n aml yn y gwaith yn hwyr yn os yn delio gyda o ai hwn yw'r achos cynta yng Nghymru, ai hwn yw'r, chymod, oedd, oedd, oedd yna gyfarfodydd mynd mlaen yn hwyr yn os yn y swyddfa, ond wedyn ni unwaith bod uh, y clo yn dod, uh, fel pob un arall, oedd yna deimlad a, a um, llaw bod ni fod i weithio gatre. A wedyn ni mae popeth yn newid wedyn ni eto i, i orfod delio gyda'r cyfarfodydd hyn a'r trafodaeth um, fesul cyfrifiaduron a, a dyma ni o hyd. Ie, yeah, a siwtwch chi'n... Siwtwch chi'n ymdopi, falle o'r gair, gyda'r sefyllfa yma. Oedd e newid trwy'r amser, y sefyllfa o ran beth oedd y feirws yn, yn neud, oedd y canllawiau newid. Siwt o'ch chi'n ymdopi da hynny, a, ac oedd na amser, chi wedi gweud, sôn, so am eich dyddiadur, chi'n barod, oedd na gyfnod, oedd na ddwrnod falle, le o'ch chi'n meddwl, dyma'r diwrnod gweitha, dyma'r mm. yr eiliad gweitha o, o ngyrfa i yn anffodus, mae sawl diwrnod wedi bod yn, yn, yn diwrnod caled a gweitha a, a peth o hynny oherwydd falle taw'r ffigurau a'r difrod o'n i'n gallu gweld oedd, y sefyllfa yn achosi i'r boblogaeth ac i bobl eraill a'r marwolaethau. Mae yna ma sawl diwrnod sydd wedi bod yn galed iawn. Um, yn yndyddiadur i yn bersonol, fi'n credu bod y pethau mwyaf gwahanol oedd, oedd symud i weithio uh, fwy o gatre. Um, a mae hwnna yn, yn wedi nodi chyma, bod e'n newid mowr yn y ffordd o'n i'n gweithio. Um, a wedyn, uh, wel, just y, y symudiadau yn y gwaith i wneud a, a'r canllawiau atal heintiau, chyma, mi oedd y newidiadau i unrhyw wybodaeth oedd yn dod a faint o, o achosion oedd yn y gymuned a p'un oedd yna amrywiolyn newydd neu beth bynnag. Oedd bob un o'r pethau yna newid beth oedd angen i'r canllawiau i, i ddweud. Yeah. Allwch chi esbonio chydig o hynny ynglyn â'ch swydd chi a siwt o beth o chi'n gweld yn arwen at y rheolau i ni fel Cymru? Siwt oedd, siwt, beth oedd y llinell gyswllt na? Y trafodaethau chi, chi oedd y, dech, chi oedd y pwynt, e- oedd yn dechrau'r cyfan, chi oedd yn gweud, mae hwn yn broblem, ac felly oedd yn arwen at y newidiadau. Wel, mae yn, yn wyddonol yn hermau um, datblygiad yr amrywiolion ac ati, mae hwnna i gyd yn cael ei edrych arno ar lefel peder gwlad um, a felly ar draws y Deyrnas Unedig. Wedyn um, gwaith uh, Iechyd Coeddus Cymru, ac wrth gwrs um, mae'n swyddi o fewn Iechyd Coeddus Cymru yn ystod y pandemig. Mi o'n i yn um, gyfarwyddwr y digwyddiad am uh, dipyn o'r amser, felly o'n i ar y cyd gyda um, tri arall yn arwen yr ymateb uh, yn ystod y pandemig a felly yn ein tro o'n i'n gorfod delio gyda unrhyw uh, beth oedd yn codi yn y cyfnod o'n i'n delio â. Felly os oedd na i olyn newydd yn datblygu, mi, mi oedden ni wedyn ni yn, yn, yn cynhyrchu cyngor fydden mynd mewn i Lywodraeth Cymru. A, a Llywodraeth Cymru oedd yn gwneud y penderfyniadau ynglyn â dipyn e oedd newidiadau i'r boblogaeth yn digwydd yn herme uh, y clo neu'r uh, masgiau neu'r um, hunan ynysu ac ati, ond oedd Iechyd Coeddus Cymru yn rhoi cyngor ar hynny. Um, felly o'n i'n rhan o gyfarfodydd um, Pryden, a wedyn ni hefyd yn rhoi cyngor mewn i Llywodraeth Cymru, a wedyn ni pan oedd Llywodraeth Cymru yn wneud newidiadau, o'n ni hefyd wedyn ni yn gorfod delio gyda unrhyw um, ledeiniad o'r, or feirws os oedd, os oedd na um, e, broblem mewn ysbyty neu problem mewn, mewn cartre gofal neu beth bynnag, chymod, byddai Iechyd Coeddus Cymru wedyn ni yn, yn helpu gyda delio gyda'r pethau na. Felly, chymod, yeah, mae sawl yeah, lefel i'r yeah. swydd. Ie, yeah, ond um, soniwch chi fyna am... Um, Wel, chi oedd yn cydeirio yna gyfe, chi oedd yn cydeirio'r um, grŵp oedd yn cynghori'r peder gwlad. Wel, oedd hwnnw ar, ar yr canllawiau atal heintiau, felly oedd hwnnw yn, yn ganllaw arbennig um, fwyaf i um, ysbytau a cartrefi gofal. Felly oedd yr, oedd yr canllaw i ddefnyddio yn y cyswllt hynny yn hytrach nag i'r boblogaeth yn gyffredinol. Oedd yn aml oedd, oedd beth oedd yn, yn y canllaw hynny yn cael ei ddefnyddio uh, er enghraifft i helpu gyda'r canllawiau i ysgolion ac ati. Ond y prif rhan o'r canllaw hynny oedd, oedd i beth oedd yn digwydd yn yr ysbytau a'r cartrefi gofal yn hermau um, er, er canllawiau atal heintiau. Felly hwnnw oedd, oedd y gwaith um, o'n i hefyd yn neud, ond oedd hwnnw ty bach ar wahân i'r gwaith um, o'n i'n neud fel cyfarwyddwr y digwyddiad i Iechyd Coeddus Cymru. Felly oedd hwnna yn grŵp o, o arbenigwyr mewn atal heintiau o draws uh, y Deyrnas Unedig oedd yn cyfarfod i, i um, edrych ar y, y sefyllfa, i edrych ar y wyddoniaeth ac i, i gynhyrchu'r cynllawiau. a oedd rheini wedyn ni'n cael eu cyhoeddi um, ar wefan Llywodraeth um, y, y Deyrnas Unedig um, fel cynllawiau i'r Deyrnas Unedig i gyd. Ac i ni wedi bod yn gweithio ar heini wedyn ni trwy'r pandemig gyda'r diweddariad mwyaf diweddar ar yr um, <laughs> ar yr ail o'r bymtheg o Iona o'r Lenni. Felly mae'n dal i fod, chymod, mae'n mae dal i fod mm. cyfarfod wythnosol gen i, i, i edrych ar y canllawiau yna. Trwy hyn i gyd, pryd chi'n cysgu de? Achos gyda'r holl waith yna, a, a law yn llaw wrth gwrs, a'r gwaith ymarferol, y cyfarfodydd, o'ch chi hefyd, um, o chi oedd y llais, chi, chi, oedd, chi o'n i'n gweld, chi oedd yr ymateb gyhoeddus yn Gymraeg, um, ac yn Saesneg yn aml hefyd, faint o faich oedd hynny neu oedd e'n faich i chi gorfod, gorfod wneud hynny hefyd ar ben eich dyletswyddau chi'n ddyddiol? Um, I mean, mi oedd yn, yn, e-, yn, yn faich ychwanegol achos um, dyw e ddim yn, yn uh, rhan o'n swydd o reidrwydd i, i fod uh, yn gwneud uh, cyfweliadau um, ac ar degau mi oedd lot o gyfweliadau i wneud achos uh, yn aml fi yw'r unig un sy'n siarad Cymraeg um, yn Iechyd Coeddus Cymru yn, ynglyn â'r um, pandemig yma. Um, mi oedd, yn, yn ystod y pandemig, mae ma pobl eraill wedi bod yn gallu cyfrannu, ond mae rhai o'r rheini wedi ymddeol wedyn ni yn ystod y pandemig, a felly mae, wedi mae, di, bod yn, uh, yn syrthio i fi lot o'r amser i wneud y gwaith na, yn arbennig yn y Gymraeg. A, a felly mae e'n cymryd amser a, a mae angen paratoi, mae angen defnyddio um, Cymraeg uh, da ar, ar geiriau cywir, achos mae pobl yn anghofio bod chymod, mae new variants falle yn rhwydd i, chymod, mae yn yr, yn yr um, ar y radio, ar y teledu yn Saesneg yn, yn aml, a wedyn ni oedd, oedd eisiau gwneud yn siŵr bod yr amrywiolion newydd a'r geiriau newydd. Arwydd i chi wedi? E? <laughs> amrywiolion. Yn dod allan yn rhoedd. <laughs> Ydy, wel ie, chi di arfer erbyn hyn. Ond o'ch chi, chi sôn am eich cefnir chi. Oedd e'n bwysig i chi bod chi yn neud na, bod chi yn achos o'ch chi'n gweud, wel, chi oedd un o'r ychydig rai oedd yn gallu neud e, o'ch chi'n teimlo fod pwysau arnoch chi, mae rhaid i fi, mae rhaid i fi wneud hwn, mae hwn yn rhan o'n gwasanaeth ni. Wel, dwi'n meddwl bod e'n bwysig, achos dwi'n meddwl bod e'n holl bwysig bod, bod y wybodaeth yn cael ei roi mewn ffordd sy'n ddealladwy ac yn glir yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg, achos heb ni, i, i ni ddim yn gweld e fel rhywbeth sy'n berthnasol i ni. Um, felly mi oedd e'n bwysig, dwi'n meddwl, i wneud e. Roedd e ddim wastad yn ffito yn rhwydd yn ynddyddiadur i, ond um, o'n i'n hapus i wneud e ac, e, ac yn teimlo bod e'n bwysig i wneud e. A chi'n falch bod chi wedi wneud e? Wel, odw, um, fi'n fi uh, edrych nôl, fi'n gobeithio gaf i gopi o'r cyfer, cyfweliadau, achos mae'n eitha diddorol fi'n credu fel a, a, mesur amser, achos dwi'n edrych nôl ar rai o'r cyfweliadau cynta ac yn meddwl, o, oh, boes bach, um, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn dod, achos fi'n cofio eisiau mynd mewn i, i Llandaf, um, sy'n wrth gwrs wedi dymchwel erbyn hyn hefyd, um, mynd mm. mewn i'r studio yn Llandaf, a um, oedd um, map o um, yr eidl gyda fi. Achos ar un cyfnod, um, pan ar ôl yr hanner tymor yna, pan oedd pawb yn sgio yn yr eidl ac yn uh, dod ar um, uh, feirws nôl gyda nhw, um, mi o'n i'n yn gweud yn ogystal â pobl oedd yn dod nôl o Wuhan bod angen i bobl oedd wedi dod o rannau arbennig o'r eidal i, i, i, i gael eu profi neu fynd i'r ysbyty os o'n nhw'n sal ac ati. Felly oedd map gyda fi yn y studio <laughs> achos o'n i'n gorfod trial wneud yn siŵr bod fi'n cael y wybodaeth yn iawn. A pan i chi'n edrych ymnôl arna nawr a, a meddwl am, am yr holl um, achosion sydd wedi bod oddi arni a'r holl bethau ni wedi bod trwyddo, mae'n mae rhyfedd i feddwl bod ni'n gweud na nôl ar y dechrau. Wel am yr holl waith, fe gethoch chi'ch gwobrwyo gyda'r MBE. Pryd siwt glwch chi am hynny? Wel, oedd e gyd yn rhyfedd oherwydd bod ni uh, yn y sefyllfa uh, i ni'n dal i fod i ryw raddau, ond yn gweithio o gatre mewn clo ar, ar-lein. Um, trwy e-bost ges i wybod, a pan dath yr e-bost trwyddo, o'n i'n meddwl i ddechrau mm, bod e'n bach o joc neu bod rhywun yn achos chybod, oedd jodd oedd just yn e-bost. um, <laughs> ond um, wedi dod dros yr, yr, uh, sioc a'r um, sort of teimlad bod, bod hwn ddim yn wir, oedd e'n yn rhyfedd i gael rhywbeth fel yna yng nghanol prysurdeb uh, y sefyllfa. Ble chi arni ar hyn o bryd? Ydych chi wedi cyrraedd y pwynt eto pan i chi'n gallu ddim yn gwybod, cymryd anal ddof, ddofn a meddwl, a edrych nôl a, ac ystyried popeth i chi wedi bod rwyddi, falle i ni gyd wedi bod rwyddi. Ydych chi wedi cyrraedd y pwynt na eto? ddim cweit falle, mae'n mae dal i fod yn syndod o brysur, achos um, pan, pan i ni nawr mewn sefyllfa lle i ni gobeithio yn dod uh, tuag at uh, normalrwydd o ryw fath, mae'r rhaid um, ail wneud uh, rhai o'r canllawiau i symud trwy y cyfnod hyn o drosi o sefyllfa lle oedd na fwy o, o reolau a i sefyllfa lle mae angen dal i fod yn wyliadwrus ond defnyddio beth ni wedi dysgu uh, i symud ymlaen. Felly mae'n dal, mae dal i deimlo i fi bod yna lot o waith i wneud i symud um, y gwasanaethau a'r canllawiau o un sefyllfa i'r llall ac i wneud yn siŵr bod ni hefyd yn barod i symud yn ôl os oes angen. Um, ond mae pethau yn dechrau gwella um, a mae ma cyfnod yn sicr sort of, dros y nadolig a pethau oedd yn, oedd yn braf i weld teulu eto wedi rhoi cyfle i, i ail gydio gyda'r rhai o'r pethau yna. O ystyried hynny, pan i chi'n sôn am y canllawiau, siwt i chi'n teimlo nath Gymru, wnaethon ni fel poblogaeth ymdopi gyda'r hyn ddigwyddodd, a falle siwt i chi'n gobeithio i ni mynd i ymddwyn wrth, wrth gamu mlaen wrth, wrth ddod mas o'r pandemig a siwt fydde chi'n gobeithio fyddwn ni'n ymddwyn wrth symud mlaen? Mae'n ddoi beth, mae'r ddoi beth yn cyd-fynd yn dyn nhw. Hmm. Wel, dwi'n teimlo bod um, Cymru wedi ymateb yn, yn dda iawn yn, yn wyliadwrus ac yn, yn mesurau da yn, yn ei lle. A fi'n teimlo bod y boblogaeth wedi bod yn, yn, yn dda iawn yn ymateb i hynny. A pan i chi'n trefeili i rannau eraill o Brydain, i chi yn gweld gwaniaeth. Um, mae uh, mab gyda fi sydd wedi dechrau yn y brifysgol yn Lloegr yn ystod y, y cyfnod hyn, ac wrth gwrs mae'r teimlad yn wahanol iawn. Chymod, hyd yn oed yn, yn teithio um, o, o un rhan o, o Gymru i rhan e? arall. Siwt i chi nawr yn gweld y gwahaniaeth? Be sy'n wahanol? Um, Wel, mi'n credu bydd y gwahaniaethau'n lleihau wrth i ni i gyd symud i fwy o normalrwydd, ond wrth gwrs mae gollwng defnydd uh, masgia, pethau wedi bod yn ynghynt um, yng Lloegr nag yng Nghymru, a, a fi'n credu bod yr negesion sy'n cael ei rhoi allan yn Lloegr wedi wedi gwneud i'r boblogaeth yn Lloegr i deimlo, wel, mae popeth drosto. A mae hwnna yn trosglwyddo wedyn ni i ffordd mae pobl yn, yn ymwneud â'i gilydd ac yn gwneud pethau yn Lloegr. A chi yn gweld y gwaniaeth, mae, mae, mae pwer um, er, er, er, yr negesion sy'n dod allan o, o Lloegr yn effeithio ar beth sy'n digwydd yng Nghymru hefyd. Ydy ni wrth gwrs ddim yn byw mewn bybl ar wahân, ond um, mae yna waniaeth ych chi'n gallu gweld um, wrth i chi symud o un lle i'r llall. Siwr i chi'n gobeithio fyddwn ni'n addasu de, beth, beth fyddech neges chi i bobl wrth i ni edrych mlaen at rhyw fath o normal, normalrwydd, os allai hyd yn oed dweud hwnna, normalrwydd. Siwr siwr i chi'n gobeithio fyddwn ni'n addasu ac yn, ac yn ymddwyn? Wel, dwi'n gobeithio fyddwn ni'n yn cadw'r pethau i wedi dysgu sy'n dda um, a ddim tywlu popeth mas. Fi'n gwybod bod pob un y moyn bod nôl i fel o'n i um, a cael normalrwydd yn ôl, ond fi'n credu bod yn werth cofio bod llawer ohono ni wedi cael llai o afiechydon heintus y geia, fydden ni'n galw nhw'n hynny, um, yn ystod y geia a ddwy eia diwetha, oherwydd rhai o'r pethau i ni wedi dod i yn ei lle i arbed Covid. A, ac wrth gwrs, os allwn ni gofio na, felly bod jyst angen bod yn bach fwy gwyliadwrus wrth ni fynd mewn i'r geia bob blwyddyn am sbel. Ond chwma, mae, mae golchi dwylo a bod yn ofalus pan i chi'n tisian a peswch yn, yn rhywbeth dylen ni fod yn neud ta beth. Felly dwi'n gobeithio fydd pobl yn teimlo, reit, i ni'n gallu symud nôl i fwy o normalrwydd, ond pidwch anghofio y pethau elfennol allwn ni gyd wneud i, i fod yn ofalus o iechyd yn gilydd. A mae'r brechiadau'n bwysig, mae'n debygol iawn byddwn ni'n cael rhaglen frechu blynyddol nawr am, am gyfnod. Ond mae hynny yn ei le i fflyw beth bynnag. Felly eto, chymod, wneud y pethau na a, a, a gofalu am yn gilydd wrth i ni fynd mewn i'r geia nesaf bydde'n bydde uh, yngobeth i. Siwr effaith mae Covid wedi cael arnoch chi, Dr Eleri, yn broffesiynol ac yn bersonol falle. Chi'n teimlo bod wedi, yn gwybod, newid, newid chi'n gweld y byd? Ydy'n bendant. Mae'r, ma o, safbwynt proffesiynol, mewn llawer ffordd mae'r ma pandemig wedi rhoi cyfle i fi. Mae, mae wedi rhoi cyfle i fi ddatblygu uh, y rôl sydd gyda fi o fewn Iechyd Coeddus Cymru. Um, dwi wedi cael cyfle i weithio mewn tîm gwahanol a, ac i weithio uh, mewn tîmau ar draws um, y Deyrnas Unedig hefyd. Felly, yn broffesiynol, mae hwnna wedi bod yn brofiad da. Mae wedi bod yn brofiad anodd ar degau, achos allai weithio chi bod um, cadeirio grŵp uh, traws uh, uh, deirnas Unedig dyw pobl ddim yn cytuno bob amser ac mae wedi bod yn eitha sialens ar degau i gael cytundeb ar ganllaw a cyhoeddi canllaw sy'n uh, yn, sort of, yn bwrpasol i'r bedau'r gwlad. Um, ond um, chwma, yn, yn gyffredinol mae e wedi bod yn, yn brofiad sydd wedi bod yn, yn gyfle gwych uh, ond yn galed um, ac yn sicr fyddai'n falch iawn fel pawb arall o weld pethau yn, yn, yn mynd nôl i fwy o normalrwydd yn, yn hermau gwaith. Um, yn bersonol, dwi wedi bod yn lwcus o safbwynt teulu bod neb wedi bod yn ddifrifol wael oherwydd um, Covid a dwi ddim wedi colli neb yn uniongyrchol oherwydd Covid, felly dwi'n teimlo'n lwcus o'r safbwynt hynny. Ond dwi wedi gweld difrod um, yn enwedig i'r ieuenctid yn hermau um, i haddysg a i cymdeithasu ar effeithiau um, iechyd meddwl um, ar, ar, yr, ar yr ifanc a mae hwnna wedi bod yn, yn galed iawn. I ni gael gorffen ar y nodyn hynny, siwt mae... siwt ma gwybod beth yw'r gair yn iawn, ond siwt i ni'n gwella'r sefyllfa iddyn nhw, siwt ni'n dod nôl o hyn? Oeddech chi'n gweld bod ni yn dechrau'n barod adeiladu yn pobl ifanc ni fel chi'n sôn amdano nhw, maen nhw, ma nhw wedi colli mas ar gymaint. Maen nhw wedi colli gymaint. Siwt mae ma dod nôl o hynny? Pw, mae hwnna'n gwestiwn mawr achos mae... Fi'n fi credu o safbwynt atal heintiau, roedd e'n bwysig i'r clo i ddigwydd. Um, ond wrth gwrs, y, y bobl ifanc oedd a sy'n dal i fod yn cael ei effeithio leia o safbwynt yr haint Ac eto, dwi'n teimlo bod nhw wedi cael colled enfawr mewn ffyrdd eraill, a fyddwn ni ddim yn gweld yr effeithiau yna falle yn syth. A felly mae sut mae adeiladu hwnna nôl uh, yn, yn sialens fawr, achos dwi'n dwi siŵr bod ysgolion nawr yn ffeindio bod pobl yn cael bod y plant yn cael trafferth i ddod nôl i'r ysgol, um, achos maen nhw wedi colli peth o'r hyder yna yn ei, yn ei cysylltiau ac yn ei cymdeithasu. A mae hwnna'n mynd i gymryd sbel i, i adfer, dwi'n teimlo. Mae'r addysg i hunan yn, yn chymod, mae, mae trial dod i nôl beth maen nhw wedi colli uh, yn, yn anodd. A dwi ddim, dwi ddim yn, yn arbenigo yn y maes hynny ac yn teimlo bod yn, yn sialens fawr. Ond dwi yn teimlo bod angen i ni wybod a, a sylweddoli bod um, y to ifanc wedi colli mas lot yn y cyfnod hyn. siarad am hynny, ac o siarad am hynny, a chydnabod hynny, pa mor obeithiol i chi am, am gwell dyfodol. Um, <laughs> y byddwn ni ddim yn gorfod mynd trwy hyn eto. Wel, fi'n gobeithio fyddwn ni ddim yn mynd trwy hyn yn fian eto. Um, a chymod, mi oedd yna gyfnod hir um, o amser rhwng y pandemig blaenorol a'r pandemig hyn, ac felly mae, ma siawn sgôl dda fydd cyfle gyda ni adeiladu. Wrth gwrs, um, mae'n siom ofnadw bod rhyfel yn datblygu um, ar hyn o bryd, sydd hefyd yn, yn, yn, yn dod i ansicrwydd, fi'n credu mewn i, i feddyliau pobl, a fi'n credu tydelio gyda ansicrwydd yw'r un o'r pethau sydd wedi bod mor anodd am y pandemig, uh, ac o'n i yn obeithiol iawn dechrau'r flwyddyn pan o'n i'n gweld y ffigurau yn dechrau gostwng. Chymod, nawr oedd y cyfle i ni ddechrau adfer a, a dod allan o'r pandemig, ond wedyn ni yna'n sicrwydd arall yn datblygu sy'n sy gost eto i bobl wrth gwrs ar hyn o bryd ddim yn garchol i ni yn y wlad hyn, ond mae'r mae teimlad bod pethau'n ansefydlog mor agos i ni yn, yn creu problem bellach. Felly dwi yn meddwl bod e'n um, yn sialens fawr i, i adfer y sefyllfa, ond on mae pobl ifanc yn, yn, yn, uh, yn gallu delio pethau'n well nag i ni feddwl weithiau, felly uh, fi yn obeithiol. A'r cwestiwn ola i chi, pryd i ni mynd i gael darllen y dyddiaduron yma de, Dr Eleri, os bosib bod eisiau cyhoeddi'r dyddiaduron yma fydden ni'n meddwl? <laughs> o, oh, boes bach. Um, Mae'r ma, ma dwi ddim wedi bod yn, yn ysgrifennu dyddiadur um, manwl bob dydd, dyddiadur electronic gwaith, felly dwi ddim yn siŵr bod e'n trosglwyddo'n rhwydd iawn mewn i, mewn i rhyw lyfr. Ond um, mae'n mae sicr wedi bod yn brofiad uh, ac uh, efallai pan, pan bydd mwy amser wedi mynd, bydd cyfle i wneud rhywbeth fel yna. Ac yn rhywbeth i chi gadw yn fydd e mewn, mewn well, bydd eich plant chi, felly fydd na wirion rhywbryd a fydda nhw eisiau eisiau darllen be wnaethoch chi gyflawni. Mae'r rhai bod chi Mae'r rhai bod chi'n falch o'r hyn i chi wedi wneud? Um, Wel, dwi'n... Dwi dwi, mae bach yn agos falle i'r sefyllfa i fod yn, yn, yn falch o'r hyn dwi wedi wneud um, eto. Dwi'n... Dwi, um, wastad yn trial wneud y gorau gallai wneud ac uh, yn gobeithio bod fi wedi gwneud hynny um, hyd y gallaf yn, yr, yn y cyswllt hyn ac yn gobeithio um, bydd cyfle i wneud yn siŵr bod trefniadau yn ei lle i helpu pobl eraill i ddelio ar, ar ei nesaf, achos dwi'n gobeithio fydda i ddim yn y sefyllfa hyn fel yn y swydd, nag yn y swydd hyn pan daw'r pandemig nesaf, achos uh, fi'n gobeithio gewn ni rhyw gyfnod o amser nawr i, i edrych nôl a dysgu fiwch chi'n DJ, os, os soundtrack da chi, os na gan fydde da chi ar gyfer, <laughs> ar gyfer y cyfnod ni wedi bod drwy ddim fi'n gwybod, chi'n mynd chi ar ôl rhywbeth Geraint Jarman, be chi'n mynd i ddewis, fi'n gwybod. <laughs> Wel, yn hoff, hoff i pan o'n i'n cyflwyno cadw reat, oedd uh, siglo ar y siglen gyda uh, Geraint Jarman, a falle bod ni wedi bod yn siglo nôl ymlaen ar y siglen, um, a gobeithio nawr bod ni'n gallu dod ddi ar y siglen sy'n mynd nôl ymlaen o un amrywiolyn i'r llall, a, a symud ymlaen, felly na'r na gobeith nawr. Um, a sort of, yr unig beth arall yw I've survived yn yma, <laughs> achos, yeah. achos mae'r mae teimlad na yn gryf ar hyn o bryd bod chymo, bod, bod rhai pobl ddim wedi llwyddo dod trwy uh, yr uh, pandemig yma. Mae e wedi difrodi bywydau pobl um, a wedi lladd nifer o, o, o bobl a, a mae hynna i gyd yn, yn ofnadw. Um, a felly diolchgar iawn bod fi wedi gallu cadw fynd yn ystod y pandemig um, a, a gobeithio allwn ni ddysgu yn dda o hyn o fe a, a symud ymlaen. Ni'n ddiolchgar iawn am eich amser chi bore yma. Um, mae wedi bod yn bleser siarad â chi. Diolch yn fawr. Nodyn perffaith i ni orffen arni. Diolch yn fawr i chi, Dr Eleri. Croeso.